Pero no voy a empezar? Estos es presidiario será. Uy. ¿Ya? ¿Seguro? Oh, Muy buenos días, amigos. Eh. Mm, aquí tengo un invitado. Tu nombre es. Yo me llamo Byron. Byron. ¿Y cuál es tu testimonio? Ve, mira, Mondongo. ¿Por qué me miras así? ¿Es que me tenés miedo acaso? ¿Qué? ¿Qué, qué, te pasa, pues? Oh, no, para nada. Dice que no, si te veo completamente asustado, hombre. Ve, relájate que yo no soy así. Mi pasado era oscuro y feo. Pero fresqueate que ya Dios me cambió de ser así, hombre. Ja, sí, por eso, entonces, cuéntanos. Ja, pobrecito este man, ja. Ve, mira, mi hijo, no te pongas así, mira, te cuento. Yo de chinche era una caspa, papá. ¿Pa' qué te digo? Yo era un grosero de tiempo completo, mira. Yo era tan malo, pero tan malo, tan malo, papá que hasta la policía me tenía miedo. Yo era tan malo, te digo. No era malo. Es más, te digo, era perverso. Una pandilla en mi barrio, papá. Que ni mejor te digo, hacíamos unas maldades. Que no las digo aquí para que la gente no las aprenda. <laughs> Pero fíjate que cuando Dios lo cambia a uno, hace milagros también. ¿Y tú no oraste por nada? <laughs> yo que iba a orar, papá, para que fuera cambiado. Yo en esa época no estaba en ese plancito, no, no, no, no, no. Yo era feliz siendo patán y grosero. Ajá, la que hizo el esfuerzo fue mi mamá, hombre. Ah, ¿qué quieres decir? ¿Que ella ha estado orando por ti siempre? Y gracias a su oración, hoy soy lo que soy, hombre. ¿Es que acaso no me has cambiado? ¿Qué, papá? Mírame, mírame. Cambiadísimo, hombre. Sí, claro que sí, te ves diferente. Imagino que te dedicas a algún instrumento, alguna clase de música en especial, ¿no? Ah, sí, papá, es que música como esa no la hay. ¿A que no adivinas? Ah? Muy poca gente le gusta. Es que... No sé si a vos te va a gustar, hombre. ¿Pero cuál, Byron? ¿Cuál? ¿Cuál es tu instrumento? Segunda de Corintios 1.11 nos dice, por favor, ayúdennos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también darán gracias a Dios por la ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Byron, Dios, por favor. Dime, dime, dime, dime, dime, ¿cuál es tu instrumento? ¿Cuál, cuál? El triple, papá. Es que no hay nada como los boleros. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. Hombre, y vos sabes cuántas canciones más he compuesto para mi papá Dios, el dador de la vida. Mm. Da, ¡Ah, qué bueno! Pensé que te gustaba. El tango. El tango es uno de mis favoritos, papá. También es que cuando empieza a sonar esa música, mejor dicho, me transporto, me, me transporto. Mm. No, yo me refería al... Al joropo. Yo lo bailo hace más de tres años y gané un concurso en Casanales, papá. Mm, claro que sí. No, ¿a ti no te gusta el rock? ¿Y yo para qué voy a escuchar esa música estridente? A mí nunca me ha gustado, papá, a mí nunca me ha gustado. Bueno amigos, vemos cómo la oración cambió la vida de nuestro amigo Byron. Y, si lo hizo con él, lo puede hacer con cualquier... Este mi Diosito cuando lo llama uno lo llama, hombre. ¡Ja! Ve, y permitime que me está entrando una llamadita, hombre. espérate, espérate un momentico. Bueno, Dios, sí, sí, sí, eso es lo que iba a hacer. <clears throat> Yo te pido, Padre de la Gloria, que seas transformando a todas las personas que tienen un pasado oscuro y gris como el mío, y un rebelde sin causa un casposo enfermizo. Sí, sí, eso era yo. No, no, no, no, no, no. Eso, no, eso está mal. Y a veces uno no lo quiere ver. Así que intercedo por todos los niños que son desobedientes con mamita y papito. Con los profes, con el empleado que no quiere hacerle caso a su jefe. Bueno, que seas tú hablándoles, Espíritu Santo, y les corrijas esa conducta que no es nada buena en tu nombre, Jesús. Yo te doy gracias Amén amén. Gracias, Byron. Eso fue inspirador. Bueno, amigos, y si tienen una fantástica historia que contarnos, escríbala a mi oración es arroba Esto ha sido Porque Oramos. Dios te bendiga. Oye, Byron, y bueno, ¿dónde aprendiste a bailar joropo? Ahora Ah, bueno, pues lo que pasa es que mi abuelita fue la que me enseñó. Ella era una rumbera de esas tremendas de joropo. Y yo aprendí. <laughs> me le pegaba la falda, papá. No, me imagino, me imagino. Oye, ¿y tu abuelita todavía todavía da la clase?